सो आजको ट्रेनिङमा चाहिँ म तपाईँलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरि आजको ट्रेनिङमा तपाईँलाई म सिकाउन चाहन्छु क्यानभा प्रोको विषयमा तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु र अब हामी ठ्याक्कै यो सेसन कहिले गर्छौँ तपाईँको जब युट्युबको सिरिज त सबै सकिन्छ तपाईँको केही क्वेसनहरू तपाईँले टिप्नुहुन्छ राइट अनि तपाईँको क्वेसनहरू टिपिसके पछाडि त्यो विषयमा डिस्कस गर्छौँ अनि पर्सनल्ली पनि म तपाईँलाई आफ्नो च्यानलको सबै फर्दर प्रोसेसको लागि म आफै पनि तपाईँलाई के गर्छु सपोर्ट गर्छु हुन्छ हुन्छ होइन सो त्यसरी बल्ल हामी बढ्छौँ सो आज हामी क्यानभा प्रोको विषयमा सिक्छौँ किनभने तपाईँले एडिटिङ सफ्टवेयर युज गर्नुभएको छ अहिलेसम्म नर्मली फोटोहरू चाहिँ कहिले काहीँ एडिट गर्छु कुनबाट गर्नुभएको छ तपाईँले फोटोहरू मैले अस्ति नै क्यामेरा कोन के के हो भन्ने एउटा युट्युबबाटै त्यस्तै रिफर भएर मैले ट्राई हेरेको हो त्यसबाट चाहिँ जस्तो ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न मिल्छ अब हाम्रो फोटोको भन्दा अलिकति बेटर क्वालिटी आउँछ त्यसमा मैले त सामसुङकै युज गरेर आउँछ यसको चाहिँ त्यति बेटर क्वालिटी हुँदैन जस्तो यसबाट खिचेको फोटोको चाहिँ अलिकति बेटर क्वालिटी दिन चाहिँ त्यो युज गरेर आउँछ तर अहिले चाहिँ छैन अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ छैन पहिले चाहिँ मैले एडिट गर्थेँ फोटो भयो सर्ट भिडियोहरू भयो सर्ट भिडियो के अरे भिडियोहरू कुनबाट एडिट गर्नुहुन्छ त्यहीबाट त्यसबाट ऱ्यान्डमली ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न मिल्छ अनि हल्का साउन्डहरू जस्तो अपलोड गर्ने भिडियो होइन कहिले कहिले यतिकै ऱ्यान्डमली आफ्नो मेमोरी बनाउनलाई साथीहरूसँग लिएको भिडियोहरू छ छ अब तपाईँ अब यो क्षेत्रमा अनलाइन क्षेत्रमा लागिसके पछाडि बिस्तारै तपाईँले आफ्नो अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ क्या है जसरी कसरी बनाउँछ त्यो हामी सिक्दै नै जाने हो है तपाईँले अब किनभने तपाईँ त एउटा अनलाइन बिजनेसमा हुनुहुन्छ नि त एज अ इन्टरनेट मार्केटरको रूपमा अब तपाईँ बिस्तारै काम गर्दै जानुहुन्छ राइट तपाईँको तपाईँको प्रोफेसन तपाईँले आफूले आफूलाई एउटा चाहिँ पोजिसन दिने भनेको चाहिँ के हो त इन्टरनेट मार्केटर इन्टरनेट एन्टरप्रेन्योर भनेर तपाईँले आफ्नो पोजिसन दिनुहुन्छ जसरी डक्टर भन्छौँ जसरी हामी लयर भन्छौँ अकाउन्टेन्ट भन्छौँ यो इन यो अनलाइन इन्डस्ट्रीको व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ विशेष गरेर इन्टरनेट मार्केटर भन्छौँ अनलाइन एन्टरप्रिन्यर भनेर भन्छौँ हामीले त्यसरी आफूले आफूलाई एउटा पोजिसन दिन्छौँ अब यो पोजिसन दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले अब बिजनेस गर्ने हो बिजनेस गर्नको लागिलाई बिजनेस गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त जसरी हामीले एउटा चाहिँ सटर खो खोले पछाडि सटरलाई डेकोरेसन गर्नु पऱ्यो सटरलाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यहाँ ग्राहकहरूको एटेन्सन हामी खोज्छौँ मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यस पछाडि ग्राहकहरू आउँछन् अनि त्यसलाई सेल्समा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो सेम थिङ यो अनलाइन इन्डस्ट्री पनि त्यही नै कुरा हो होइन तर हाम्रो पोर्टफोलियो कहाँ हुन्छ त हाम्रो पोर्टफोलियो तपाईँको फेसबुक तपाईँको टिकटक तपाईँको युट्युब तपाईँको ब्लग तपाईँको लिङ्कड इन प्रोफाइल तपाईँको वेबसाइट होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटी यो कुरा चाहिँ के हो त तपाईँको अनलाइन एसेट्स हो अनलाइन पोर्टफोलियो होइन यो पोर्टफोलियोले नै के डिटरमाइन गर्छ त तपाईँको फर्दर बिजनेसलाई डिटरमाइन गर्छ अब त्यसमा तपाईँलाई अब बाँकी भनेको मार्केटिङको कुराहरू सेलिङको कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले के गर्दै जानुहुन्छ सिक्दै जानुहुन्छ तर सबभन्दा फर्स्टमा भनेको अब के गर्नु पऱ्यो डेकोरेट गर्नु पऱ्यो अब डेकोरेट गर्न डेकोरेट गर्नु मतलब के हो त तपाईँको अब भनौँ न एउटा सटरलाई डेकोरेट गर्नु पऱ्यो भने कुन कलर जान्छ होला यसमा के राख्दा के हुन्छ होला होइन भने अब त्यो सिक्नु पऱ्यो नि त त्यस्तै मतलब तपाईँले अब अनलाइन डेकोरेट मतलब अब तपाईँले टिकटक सर्ट भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले हो के अरे चाहिँ फेसबुकमा पोस्टिङ गर्नको लागि ग्राफिक्स डिजाइन बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले इन्स्टाग्राम पोस्ट गर्नको लागि ग्राफिक्स डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले कन्टेन्ट मार्केटिङ भन्छ अझ होइन तपाईँको चाहिँ यो कन्टेन्ट मार्केटिङको अब तपाईँको चाहिँ एकदमै यो बिस्तारै बिस्तारै फ्लो हुँदैछ होइन हामी इन्टरनेट मार्केटिङको वान अफ नेक्स्ट मुभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्टेन्ट प्रड्युस है यो कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा पनि हामी पढ्दै जान्छौँ आज भनेको चाहिँ यो इन्टरनेट वर्ल्डमा चाहिँ जसले बेस्ट कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ जसले बेस्ट कन्टेन्ट चाहिँ मार्केटमा फ्लो गर्न सक्छ उसमा चाहिँ के हुन्छ त एटेन्सन आउँछ होइन तपाईँको चाहिँ एटेन्सन आउँछ उसलाई चाहिँ फलो गर्न थाल्छ मान्छेले चाहिँ राइट र कन्टेन्ट भनेको एनिथिङ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फेरि होइन जस्तो हो यही तपाईँले जे जे सिक्दै जानुहुन्छ नि त्यही कुरालाई पनि तपाईँले एज अ कन्टेन्ट मार्केटिङको रूपमा तपाईँले तपाईँले आफ्नो सोसल मिडियाबाट फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ क्या राइट जस्तै युट्युबको विषयमा एउटा सेरिज सेसनमा के टिप्स सिक्नुहुन्छ त्यसलाई टक टक टक टक हो के अरे चाहिँ तपाईँले ऊ गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यो सेयर गरिराख्दाखेरि एबिसिडीलाई फाइदा हुन्छ भने त त्यो त राम्रो कुरा हो नि तपाईँले राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि त्यो मतलब होइन यो यो वर्ल्डमा चाहिँ विशेष गरेर सक्सेसफुल मान्छेको चाहिँ एउटा ह्याबिट्स के हुन्छ भने नि विनिता मिस एउटा भन्छ क्या the more you help people the more success you achieve रह्यो क्या तपाईँले जति धेरै अरू मानिसहरूलाई तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उति धेरै तपाईँले के पाउनुहुन्छ सक्सेस पाउनुहुन्छ होइन यो यो यो यो लाइन छ नि म एकदमै राखेर म यो लाइनमा स्ट्रिक भएर पनि काम गर्छु होइन so that I try to help people के होइन म चाहिँ एकदमै मान मान्छेहरूलाई हेल्प गर्न चाहिँ म बिल्कुलै मन पराउँछु होइन र म तपाईँलाई पनि के भन्छु भने नि लेट्स हेल्प पिपुल होइन विदाउट एक्सपेक्टेसन होइन त्यहाँबाट म के रिटर्न पाउँछु भन्दा पनि म कोही मान्छेलाई हेल्प गर्छु तपाईँको कन्टेन्टले के प्रभाव पार्यो के तपाईँले फेरि त्यसलाई पनि कस्तो कतिपय मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो यो पोस्ट गऱ्यो भने त्यसले के भन्ला छिमेकीले के भन्ला दाइले के भन्ला होइन <laughs> मेरो डेली अपडेटहरू गरिराख्छु अनि स्टोरीहरू राखिरहन्छु इभन पोस्ट पनि गर्छु केही तिस छिटो म डिलिट गरिरहेको हुन्छु क्या कलेक्ट गरेर त्यस्तो होइन नि जस्तो हाम्रो हुन्छ नि एक किसिमको त्यो हुन्छ कि कसले के भन्ला भन्ने त्यो मेन्टालिटी हुन्छ त्यो अटोमेटिक नै आन्टीले के भन्ला तर एज अ कन्टेन्ट मार्क हो त्यो हुन्छ नि त माने हरेक प्राय मान्छेको त्यस्तो हुन्छ नि थट प्रोसेस मैले कन्टेन्ट पोस्ट गर्छु आई डोन्ट केयर कसले के भन्छन् मलाई त मतलब हुँदैन क्या होइन सिम्पल मलाई कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ म आफूलाई राम्रो लाग्छ पर्सनल्ली म पोस्ट गरिदिन्छु मलाई लाइकसँग मतलब छैन मलाई भ्युजसँग मतलब छैन मलाई होइन कसले के भन्छ मतलब छैन जस्ट मैले गरिराखेको कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो राइट हुनु पऱ्यो मैले गरिराखेको कुराले मलाई केही फिल हुनु पऱ्यो यसले यो कुरा एबिसिडीले लियो भने उसलाई फाइदा हो त्यति चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ है अरूलाई हेल्प हुने हिसाबले तपाईँले कन्टेन्ट प्रड्युस गर्दा पनि त्यो कन्सेप्टले जहिले पनि कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नुपर्छ यो कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा हामी सिक्छौँ नै हुन्छ सो आजको सेसनमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि क्यानभा प्रोको विषयमा सिक्छौँ वान अफ दि तपाईँको चाहिँ यो क्यानभा प्रो भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब तपाईँले ग्राफिक डिजाइन गर्नको लागि एकदमै चाहिने टुल्स हो क्यानभा प्रो है यो क्यानभा प्रोको विषयमा आज सिक्छौँ होइन मैले यहाँ एउटा विज्ञापन जसरी पनि बनाएको छु आफ्नो सामाजिक सञ्जाल Facebook YouTube TikTok Instagram Pinterest LinkedIn Twitter dot dot डटमा राम्रो graphic design short videos reel post गर्ने मन छ तर केही टेक्निकल नलेज छैन ज्ञान छैन अब नो टेन्सन एउटा मैले उनै लेखाएको छु क्या है यो तपाईँको काइन्ड अफ यो तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइज जस्तै नै मैले एउटा बनाएर राखेको छु तपाईँले पनि यो पनि तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो साइट्सहरूमा होइन अनि त्यो किसिमको टेक् हो कति मान्छेहरूलाई लाग्छ नि त मेरो पनि उसले कसरी घाबाट डिजाइन गर्दो रहेछ कसरी बनाउँदो रहेछ होइन मान्छेहरूलाई क्युरियस हुन्छ नि त होइन तर अब फेरि अब यो कुरा सिक्नलाई पनि त इलिस्ट्रेटर इलिस्ट्रेटर सिक्नु पऱ्यो एडोबी सिक्नु पऱ्यो भने त छ महिना लाग्छ होइन तपाईँको चाहिँ तिन महिना लाग्छ तर केही पनि टेक् टेक्निकल नलेज नभएको लागि चाहिँ के के हो त भन्दाखेरि टेन्सन छैन कुनले सपोर्ट गर्छ त क्यानभा प्रोले चाहिँ सपोर्ट गर्छ एकदम सिम्पल छ यो क्यानभा प्रो है जहाँ चाहिँ यो क्यानभा प्रोमा चाहिँ हामीले के के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वाइट बोर्ड एनिमेसनहरू गर्न सक्छौँ प्रेजेन्टेसनहरू बनाउन सक्छौँ भिडियो टेम्प्लेट्सहरू ए हुन्छ इन्स्टाग्राम पोस्ट टेम्प्लेट्सहरू पोस्टरहरू भयो लोगोहरू हामीले बनाउन सक्छौँ आफ्नो फ्लायर डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ होइन इन्फोग्राफिक्सहरू बनाउन सक्छौँ आफ्नो सिबीहरू जस्तो तपाईँलाई कसैले चाहिँ Oh, के अरे विनिता मिस ल मलाई एउटा सिबी बनाइदिनुहोस् न भनेर भन्यो सिम्पल ल ल्याउ न त तिम्रो बाई ल्याऊ पाँच सय रुपियाँ चार्ज लाग्छ काट्याइ क्याम्पोमा जाने सर सर सर सर लेखिदिने पाँच सय रुपियाँ चार्ज लिने सिम्पल होइन यो किसिमको सिबीहरू रिजमीहरू प्रपोजलहरू तपाईँले प्रपोजलहरू जस्तो के अरे भनेको कम्पनीहरूलाई जस्तो भोलि तपाईँले यो क्यानभा प्रो जानिसके पछाडि तपाईँले आफ्नै सोसल मिडिया मार्केटिङ भन्छ नि कम्पनीले कति मान्छेहरूलाई सोसल मिडिया मार्केटिङ मार्केटर खोजिराखेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ फेसबुक ह्यान्डल गरिदिने युट्युब ह्यान्डल गरिदिने इन्स्टाग्राम ह्यान्डल गरिदिने पेज ह्यान्डल गरिदिने मान्छेहरू खोजिराखेको हुन्छ तपाईँले यति एउटा क्यानभा प्रो मात्र राम्रोसँग चलाउन जान्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँले मजाले त्यो काम के गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गरे बापत तपाईँले कति चार्ज लिन सक्नुहुन्छ पर मन्थ तपाईँले दसदेखि बिस हजार चार्ज लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो हाम्रो म ओके अरे छोयो डिजिटल एजेन्सी भनेर हामीले यहाँ एजेन्सी पनि रन गर्छौँ हाम्रो बेसिक प्याकेजमा यही सफ्टवेयर प्रयोग गरेर नै हामी रन गर्छौँ है तपाईँले एउटा एउटा कुनै कम्पनीको सोसल मिडिया एजेन्सी रन तपाईँले राम्रोसँग यो मैले तपाईँलाई बिस्तारै सिकाउँदै पनि जान्छु तपाईँलाई सोसल मिडिया एजेन्सी कसरी रन गर्ने यदि तपाईँ भोलि के अरे यो यो विषयमा पनि इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो भने म तपाईँलाई सिकाउँदै पनि जान्छु जस्ट तपाईँले हप एक महिनाको काम एक हप्तामा मजाले दैनिक दुईदेखि चार घन्टा दिनुभयो भने एक हप्तामा मजाले सकाउनुहुन्छ एक हप्तामा एउटा कम्पनीको तपाईँले चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्नु गरेर तपाईँले बाह्र हजार चार्ज गर्नु भनेको त राम्रो पैसा हो नि it's good amount of money तपाईँले अब चार हप्ता हुन्छ कम्तीमा ल तपाईँले दुईवटा अथवा तिनवटा मात्र कम्पनीको चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गरेर दस बाह्र हजार दस बाह्र हजार चार्ज गर्नुभयो भने कति भयो तपाईँको एटलिस्ट पनि यु मेक तपाईँको चाहिँ twenty to thirty thirty five thirty अराउन्डको पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ महिनामा होइन एउटा सोसल मिडिया मार्केटर भएर पनि त्यत्तिको पोसिबिलिटी चान्सेसहरू हुन्छ है त्यसको लागि के चाहिन्छ त सि थोरै कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने आइडियाहरू थोरै चाहिन्छ अलिकति त्यो के अरे पोस्टहरू बनाउने आइडिया चाहिन्छ अब मैले तपाईँलाई बिस्तारै सिकाउँदैछु जस्तो युट्युबको अब सिक्दै जानुहुन्छ तपाईँले भोलि अब फेसबुकको म तपाईँलाई फेसबुकको फिचर्सहरूको विषयमा सिकाउँदै जान्छु इन्स्टाको फिचर्सहरूको विषयमा त्यति जानिसके पछाडि मजाले तपाईँले सोसल मिडिया मार्केटर नै भएर फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ राइट अर्को अब त्यस पछाडि भनेको मल्टिभर्सिटीको छुट्टै फेरि आफ्नो के अरे चाहिँ पार्ट छ त्यसबाट छुट्टै यो के अरे तपाईँको कमाउन सकिन्छ पैसा कमाउन सकिन्छ होइन तपाईँले बिजनेस मल्टिभर्सिटी नै गरेर पनि फेरि पैसा कमाउनुहुन्छ थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँलाई बिजनेस मल्टिभर्सिटीले तपाईँले eighty to ninety percent profit दिन्छ तपाईँले मल्टिभर्सिटीबाटै बिजनेस गर्नुभयो भने अस्सीदेखि नब्बे पर्सेन्ट पैसा दिन्छ तपाईँलाई अर्निङ दिन्छ कसरी त्यो त्यसको भित्र यस होइन त्यसको छुट्टै सिस्टम छ त्यो विषयमा पनि हामी पढ्छौँ हुन्छ तर अहिले हामी यता क्यानभा प्रो एक्सेसतिर चाहिँ हामी सिक्नेछौँ है त सो क्यानभा प्रो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि क्यानभा डट कम यो तपाईँको त मोबाइलमा छ क्यानभा तपाईँले एप इस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले ठिकै छ मेरोमा मात्र हेर्नुहोस् है त तपाईँले हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँकोमा हामी जान्छौँ हुन्छ सुनि देखिराख्नु भएको छ है मेरो ओके सो यहाँ गयो यहाँ गयो यो चाहिँ क्याम्पमा चाहिँ विशेष गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमको हुन्छ है यो क्यानभा चाहिँ जस्तो हो यहाँ गयो यहाँ गयो अनि यहाँ मजाले जे पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ जस्तो लेट सपोज मलाई चाहिँ अब मानौ इन्स्टाग्राम स्टोरी चाहिँ एउटा डिजाइन गर्न मन लाग्यो अब यो क्यानभा जाने लगइन गर्ने लगइन गरिसके पछाडि यो आउँछ अब के चाहिँ डिजाइन गर्ने त वाइट बोर्ड बनाउने हो कि फेसबुक पोस्ट डिजाइन गर्ने हो कि कभर फेसबुक गर्ने हो कि फ्लायर गर्ने हो कि इन्स्टाग्राम स्टोरी गर्ने हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको लोगो गर्ने हो कि इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि गर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरूको लागि मोबाइल भिडियो बनाउने हो कि होइन यो किसिमको सबै गर्न मिल्यो भिडियो बनाउने हो कि युट्युब ब्यानर बनाउने हो कि युट्युब थम्नेल बनाउने हो कि होइन अनि त्यस पछाडि पोस्टरहरू बनाउने हो कि रिज्युमी मैले अघि भने रिज्युमी बनाउने हो कि ग्राफ बनाउने हो कि टिकटक भिडियो बनाउने हो कि स्टोरी बनाउने हो कि होइन अनि त्यस फेसबुक स्टोरी बनाउने हो कि लेटर भयो के अरे तपाईँको चाहिँ स्याम्पल तपाईँको चाहिँ लेख्ने हो कि प्रपोजल कुनै कम्पनीलाई बनाउने हो कि इन्फोग्राफिक्स बनाउने हो कि अथवा यो किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ प्रेजेन्टेसन बनाउने हो कि फेसबुक एड बनाउने हो कि है क्यानभामा चाहिँ लर्ड्स अफ कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ चलाउन सक्छौँ है तपाईँको चाहिँ फ्लाइ रिज्युमी होइन यो किसिमको सबै कुराहरू जस्तो यो पिडिएफहरू भयो होइन सब सबै सबै तपाईँले जस्तो आफ्नो बिजनेस कार्ड बनाउने हो कि तपाईँको चाहिँ टी सर्टको लागि डिजाइन निकाल्ने हो कि मग्सको लागि निकाल्ने हो कि होइन यो सबै कुरा तपाईँले चाहिँ यो क्यानभाबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त बुझ्नुभयो अब ट्याक्ने इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अँ यसमा सबै कुरा एकदमै सिम्पल छ फेरि कस्तो सिम्पल छ हेर्नुहोस् त यस्तो यहाँ गयो जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै अब लेट सपोज मानौ तपाईँले चाहिँ एउटा सपोज मानौ के बनाउन चाहनुभयो भने अब यहाँ लोगो बनाउने मन लाग्यो लोगो भनेर टाइप गर्ने लोगो भनेर यसरी टाइप गर्ने होइन अब लोगो भनेर अब माथि सर्च गरिसके पछाडि उसले चाहिँ के दिन्छ लोगोको टन्नै अप्सनहरू दिन्छ जस्तो तपाईँले आफ्नो आफ्नै लोगो बनाउनु पऱ्यो लेट सपोज कुनै आफ्नै ब्रान्डिङको लोगो बनाउनु मन छ अथवा तपाईँलाई कसैले लोगो बनाउन आउँछ भनेर भन्यो र तपाईँले लोगो एउटा लोगो बनाइदिएको हजारदेखि पन्ध्र सय दुई हजार चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल होइन यहाँ आउँछ अनि आएर अनि त्यस पछाडि यो किसिमको सर लोगो स्याम्पलहरू दिन्छ होइन तपाईँले यहाँबाट मजाले लोगोको स्याम्पलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ राइट यस्तरी मजाले सेम्पल अब यसमा दुईवटा अप्सन दिन्छ फेरि तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ क्यानभाले फ्री युज गर्न दिन्छ है यो किसिमको फ्री दिन्छ यो फ्री भयो फेरि यो के अरे यो प्रो भन्छ नि यो प्रो यो प्रो चाहिँ पेड भर्जनवाला हो है यो प्रो चाहिँ किन्नुपर्छ तर तपाईँलाई एउटा गुगलमा पनि त्यस्तो छ नि फोटो एडिटर होइन क्यानभा प्रो गुगल पनि चलाइरहेको हुन्छ कि क्यानभा प्रो चाहिँ यो चाहिँ पेडवाला पनि छ पेडवाला छ लाइफ लाइफ टाइम तपाईँको एक्सेसको लागि क्यानभा प्रोको चाहिँ कति छ nine hundred ninety nine dollar भनेको धेरै कस्ट हो तपाईँको एक लाखमा थियो है तर तपाईँलाई के गिफ्ट छ भने नि विनिता मिस खुसीको खबर तपाईँले यो आजको मा चाहिँ म के दिन्छु हाम्रो मल्टिभर्सिटीबाट क्यानभा प्रो नै तपाईँलाई एक्सेस हुन्छ है बुझ्नु है नि क्यानभा प्रो नै तपाईँलाई एक्सेस हुन्छ तपाईँले nine hundred ninety nine dollar तिर्नु परेन लाइफ टाइमको लागि लाइफ टाइमको लागि सबै फ्री लाइक सपोज मेरो पनि यो प्रोमा एक्सेस भएको छ मलाई जे डिजाइन गर्न मन लाग्यो म यहाँ मजाले गर्न सक्छु जाने यसरी चाहिँ जाने अब यदि हो के अरे चाहिँ मेरो प्रिमियम भएको भए मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के भन्थ्यो त भन्दाखेरि पेमेन्ट गर ट्रायल दे भन्छ तर यो मेरो के अरे प्रोमा एक्सेस भइसकेको हुनाले के भयो मेरो डाइरेक्ट के भयो यता गयो अब यहाँ गएर मजाले आफूले चाहेको जस्तो के गर्न सकिन्छ डिजाइन लेट सपोज तपाईँको यहाँ गयो अब आफूले चाहेको जसरी अब यसमा चाहिँ अब आफूलाई के चाहिएको जस्तो अब यसमा चाहिँ गयौँ भनेर अब लेट सपोज डिजाइन गर्न पायो यो काइन्ड अफ यो तपाईँको लेट सपोज लोगो भयो होइन विनिता गुरुङ अब यो तपाईँले फेरि छुट्टै मुनिको यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज बिय होइन बिजनेस मल्टिभर्सिटी टाइपले होइन ए है सिम्पल अब यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले टक्क चाहिँ डाउनलोड गर्ने अब यहाँ यसको अब ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हाल्न चाहनुभयो भने फेरि ब्याकग्राउन्डहरू यहाँ सिम्पल छ जस्तो इलिमेन्ट्सहरू के के इलिमेन्ट्सहरू तपाईँले राख्ने यहाँ छ टेम्प्लेट्सहरू तपाईँले कस्तो राख्ने सबभन्दा फर्स्टमा अब तपाईँले डिजाइन गरिराख्दाखेरि टेम्प्लेट्स कस्तो राख्ने सर र यहाँ टेम्प्लेट्स भनेको यही नै भइहाल्यो इलिमेन्ट्स अब यसमा नि अझ तपाईँले केही थप्न मन छ भने तपाईँले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ लाइक सपोज यो एउटा चाहिँ कुनै एउटा इलिमेन्ट्स हो यो होइन सपोज यो होइन कोभिड जस्तो यो के अरे चाहिँ हिमालयको चिन्ह जस्तो पनि छ <laughs> होइन टक्क चाहिँ यो राख्न पनि सक्यो होइन यो टाइपले यो टेम्प्लेट्सहरू यसरी राख्न सक्यो होइन आफूले चाहेको जस्तो अब तपाईँले अरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज जस्तो अनलाइन बिजनेस भनेर सर्च गर्नुभयो होइन अनलाइन बिजनेस भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो अब ए प्रो पनि तपाईँले युज गर्न पायो किनभने तपाईँको त क्यानभा प्रोमा छ यदि के अरे प्रो नभएको है तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो पेमेन्ट गरेर मात्र पाउँथ्यो होइन सर यसरी डिजाइनहरू गऱ्यो अब तपाईँलाई जे चाहिएको छ यसरी अब यसलाई डिजाइन गरेर के गर्ने डाउनलोड गर्ने सिम्पल यो सेयर भन्ने अप्सनमा जाने मुनिपट्टि डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ अनि त्यस पछाडि टक्क चाहिँ यहाँ आयो अनि त्यस पछाडि टक्क ड अब यो पछाडि फेरि यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टहरू यहाँबाट तपाईँले अब लेख्न मन छ भने फेरि तपाईँले यहाँबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ लेट सपोज अब अनलाइन मार्केटिङ भनेर तपाईँले सिम्पल यो टेक्स्ट सिम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो सिम्पल वर्ड्सहरू हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो होइन यसरी अनलाइन मार्केटिङ होइन यो एकदमै मैले जे पाएँ त्यही हो स्याम्पल तपाईँलाई देखाएको है अब यो अनि अब प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँको यहाँ भयो स्टाइल्सहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि यो कुराहरू एकदम तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है त ए होइन यो कलरहरू यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मेरो है यो हिसाबले तपाईँले मजाले यो गरेर टक्क गरेर तपाईँले चाहिँ अब डाउनलोड गरेर यसरी डाउनलोड गर्ने यहाँ डाउनलोड अप्सन आउँछ डाउनलोड गरेर युज गर्ने र यही विषयमा आज म चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु र तपाईँले आजबाट क्यानभा प्रो मजाले अब जस्तो लेट सपोज अब अरू पनि म इक्जाम्पल लेट सपोज म अब मानव लेट सपोज एक दुईवटा अझ स्याम्पल म देखाउँछु ल अझ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर होइन I love it. That's the right approach. So we'll keep it fun. Yeah, I'm 12th past, by the way. That's it. I'm a BA. It doesn't make a difference. Though. It doesn't? <laughs> yeah. Especially because I did philosophy. Same thing. 12th past I First of all, uh, you had a rough game yesterday. Who आउनु भयो सो अझै एक दुईवटा सजिलो स्याम्पलहरू तपाईँले देखाउँछ है त जस्तो अब भोलि पर्सि तपाईँले युट्युब पढ युट्युब युट्युब पढ्दै जानुहुन्छ नि अब युट्युबमा कसरी थम्नेल बनाउने यो थम्नेल बनाएको हो नि त यो होइन यो थम्नेल अब यो थम्नेलहरू कसरी बनाउने सिम्पल छ यहाँ क्यानभामा जाने होइन तपाईँले के सर्च गर्ने युट्युब थम्नेल भनेर सर्च गर्ने युट्युब थम्नेल होइन थम थम्नेल भनेर यसरी टक्क चाहिँ सर्च गर्ने अब यसरी युट्युब थम्नेल सर्चमा चाहिँ तपाईँले सर्च गरिसके पछाडि टक्क यहाँ आउँछ अनि यसरी सर आउँछ अनि यो आइसके पछाडि आइसके पछाडि होइन लेट सपोज अब कुन चाहिँ पिक गर्न मन छ तपाईँलाई होइन मजाले यहाँबाट पिक गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज अब यो पिक गर्नुभयो अरे मानौँ यो त अझ फ्री भयो होइन पेड भर्जन तपाईँले मजाको पेड भर् भर्जनवाला पनि यो हो लेट सपोज मानौ यो हो तपाईँले पिक गर्नुभयो अरे पेड भर्जन सर र पिक गर्नुभयो यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो अब यो आउँदैछ आउँदैछ होइन यसरी आयो अब यो आए पछाडि सजिलो छ होइन जस्तो तपाईँले आफ्नो पिक्चरहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कसरी राख्ने त लेट सपोज म तपाईँलाई सिकाउँछु यो यो चाहिँ यो यो चाहिँ म तपाईँले अब तपाईँले आफ्नो फोटो ल्याउनु पऱ्यो नि होइन तपाईँले राख्नको लागि त आफ्नो फोटो ल्याउनु पऱ्यो सुरुमा यो फोटोले सपोज तपाईँ तपाईँले राख्न चाहनुभयो त्यसको लागि के गर्ने त सिम्पल अपलोड भन्ने ठाउँमा जाने होइन तपाईँको फोटो त अलरेडी हुन्छ तपाईँको ग्यालरीमा हो कि नै हो हुन्छ नि अब तपाईँले सिम्पल यहाँ जाने यो अपलोड भन्ने <coughs> भन्ने सेक्सनमा जाने अपलोडमा जाने अनि त्यस पछाडि अपलोडमा गएर लेट सपोज अहिले चाहिँ कुनै एउटा म यहाँ युज गर्छु मानौँ कुनै एउटा आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ आउँदैछ होइन सपोज कुनै एउटा अब ऊ यो एकजना म्याक्सिमार्क्सको मिस गराएको होइन लेट सपोज यो चाहिँ मानौ तपाईँको इक्जाम्पल होइन यसरी अब तपाईँले अपलोड गर्नुभयो सर्फ र आफ्नो क्यानभामा होइन अनि अपलोड गरिसके पछाडि यो ब्याकग्राउन्डलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाईँको चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा जाने गुगलमा गएर एउटा टाइप गर्ने सफ्टवेयरको नाम ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर टाइप गर्ने है यसरी तपाईँले अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर टाइप गर्ने अनि त्यस पछाडि अपलोड इमेज भन्ने सेक्सनमा जाने तपाईँको मोबाइलबाट नि हुन्छ है यो कुरा यो ल्यापटप नै चाहिन्छ भन्ने छैन तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने ठाउँमा गएर यसरी तपाईँ जानुभयो अनि यसमा तपाईँले आफ्नो इमेज हाल्ने अब अपलोड इमेज गर्ने लाइक सपोज अपलोड इमेज गर्ने हामीले अघिकै ल इमेज पिक गरौँ लाइक सपोज अघिकै इमेज चाहिँ हामीले राखौँ अघिको इमेजको नाम के थियो होइन यो लेट सपोज यो एउटा इमेज हो अब यो अघिको छुट्टै यो के अरे उसको ब्याकग्राउन्ड अर्कै थियो होइन अहिले के छ अब अर्कै हुन्छ सबै ब्याकग्राउन्डहरू सर चाहिँ के हुन्छ हट्छ राइट ब्याक चेन्ज भयो अब यसलाई टक्क चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्ने अब डाउनलोड गरिसके पछाडि टक्क क्यानभामा के गर्ने अपलोड गरिदिने होइन सर चाहिँ अब क्यानभामा यसरी अपलोड गरिदिने अब क्यानभामा यसरी अपलोड गरिसके पछाडि के भयो त क्यानभामा यसरी सर र तपाईँ अपलोड गर्ने अनि त्यस पछाडि टक्क जाने चेन्ज भयो द मोस्ट एट्र्याक्टिभ थम्नेल होइन द मोस्ट अब प्रफोट प्रफिटेबल बिजनेस भनेर अब तपाईँले यहाँ टाइप पनि प्रफिटेबल बिजनेस बिज बियुएसआइएनइएसएस द मोस्ट प्रफिटेबल बिजनेस भनेर टक्क भन्ने वा हो होइन अब यसरी तपाईँले यो आफ्नो चाहिँ उसलाई पनि के गर्नु सक्नुभयो थम्नेललाई पनि यसरी टक्क चाहिँ डिजाइन गर्ने अनि त्यस पछाडि टक्क डाउनलोड गर्ने अनि डाउनलोड गरेर टक्क चाहिँ के गर्ने अपलोड गर्ने राइट सो यो भेरी सिम्पल सो अब मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् र म त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा सोध्छु है मेरो क्यामेरा ब्याक हुन्छ कि हुँदैन मैले कम्प्युटरमा यसरी खोज्यो भने मल्टी डाइभर्सिटी अस्ति सुरुमा मैले तपाईँलाई खोजेको थिएँ नि त्यतिखेर सिकाउनु भएको थियो नि त्यतिखेर सुरुमै आयो मैले अहिले कम्प्युटरमा खोज्छु भेट्दै भेट्दिनँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कम हान्नुहोस् आउँछ ए तपाईँसँग ल्यापटप नै रहेछ नि भइहाल्यो नि त ल्यापटप भएछ मैले अहिले ल्यापटप ल्यापटप या एकछिनको लागि मार्केट लिएर छु मैले मैले बिहान अफिस पनि म लगभग तिन चार घन्टा फ्री नै हुन्छु कि मर्निङ मेरो जस्तो ड्युटी हुँदैन मैले भेट्दै भेटेन क्या B U S I business M U L T I business multiversity M U L T I V E R type गर्नुहोस् त फेरि म तपाईँलाई भन्छु फेरि भन्नुहोस् त म टाइप तपाईँलाई सिकाउँछु बियु बिजनेस डाइभर्सिटी होइन नि मल्टिभर्सिटी हो भिइआर हो मल्टिभर्सिटी मात्र हो डाइभर्सिटी होइन मल्टिभर्सिटी राइट किन अस्तिदेखि भेट्दैन सुरुमै आछ है टक्क जाने अब ऊ लगइन भन्ने अप्सन आउँछ उतापट्टि साइडमा लेफ्टमा राइट यसलाई स्टप गरिदिनुहोस् भिडियोलाई हजुर अब ऊ उतापट्टि गर्न सकिन्छ जुन एनी टाइम जहाँबाट जेबाट नि आफ्नो तपाईँसँग आफ्नो आइडी डिटेल्स हुनुभयो होइन अनि त्यहाँबाट जाने लगइन गर्ने नेट लगइन गर्ने त्यस पछाडि गर्ने हुन्छ ल आज अहिले चाहिँ के गरौँ भने मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त के अरे मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् अब कहाँ जाने हो अब तपाईँ के अरे प्ले प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि क्यानभा भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोस् यही हो सुरुकै हो यस इन्स्टल गर्नुहोस् यसलाई अलिक टाइम लाग्छ यस अलिकति टाइम लाग्छ त्यति बेला तपाईँले आफ्नो के अरे ल्यापटपमा नि लगइन मल्टिभर्सिटी लगइन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् योभन्दा अगाडि गर्नेले तपाईँको गोल्ड डायमन्ड गर्नेलाई पनि यो प्रो एक्सेस भएन तपाईँलाई चाहिँ भयो है थ्याङ्क यू तपाईँलाई भयो अब ठिक छ यो किसिमको आउँछ तपाईँलाई पनि म सिकाउँदै पनि जान्छु होइन पछाडि एउटा प्याकेज लिनु भनेको पार्टनरसिप लिनु भनेको फाइदा नै यही त हो नि होइन फाइदा नै अब बाहिर भयो भने अब सामान्य कुराहरू हुन्छ यहाँ अटो सेभ भयो यहाँ फेरि भयो Bayern maybe. भएन सर ओके अरे ल्यापटपमा चाहिँ भएन तपाईँले पास पासपोर्ट बिर्सिनु भयो होला पक्कै <laughs> मोबाइलमै अस्ति बिर्से फेरि करेक्सन गरे फेरि त्यहीमा बस्यो ठिकै छ ऊ के अरे पछाडि तपाईँले फर्गेट गरेर त्यसलाई गर्नु होला तपाईँले तपाईँको मोबाइलको चाहिँ इन्स्टल भइरहेछ Bundan elde ismi. मोबाइलको भइसकेको छ क्यानभाको ओके मलाई फेरि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त तपाईँको स्क्रिनमा छैन क्लोज भयो एकछिन ओके एकछिन सेयर भइरहेछ तपाईँको ओके भइरहेछ भइरहेछ ठिक छ बिस्तारै गर्नुहोस् अब क्यानभामा जानुभयो तपाईँ ओके mm. तपाईँको यहाँ भनिसके पछाडि एकैछिन है तपाईँको अन हुँदैछ फेरि क्यानभामा जानुहोस् त okay what will be using Canva for Canva for के के छ अरू अप्सनमा large company teacher personal not profit or charity small business student not mobile not profit च्यारिटीमा गरिदिनुहोस् योर अर्गनाइजेसन लिमिटर भन्नुहुन्छ एबिसिडी हालिदिनु न एबिसिडी भनेर त्यसलाई ब्याक गरेर एकचोटि स्टुडेन्टमा हाल्नु त स्टुडेन्ट नहुँदाखेरि के भन्दो रहेछ हो ओ के अरे तपाईँको मोबाइलबाट साइट मिल्थ्यो के अरे मोबाइलको मुनिबाट हेर्मिनु हजुर कुन बाटा तपाईँको त सेयर नै भइरहेको छैन मसँग त छैन हजुर ए ओके सरी ए आई थिङ्क क्यानभाले त्यो नदिएको पनि हुनसक्छ त्यो सेयरको लागि ए डबल सेयर हुँदैन जस्तो किनकि मेरोमा सेयर त देखाइरहेछ ओके फेरि एकचोटि सेयर गर्नुहोस् त लेट्स सी के भन्छ स्टार सेयरिङ स्टार्ट ओके अब भइरहेछ ए हुँदैछ हजुर हुँदैछ हजुर यो भयो हजुर अब यो छ यसमा चाहिँ अब मेनुमा जाँदा हजुर अब क्यानभा प्रो छ something Canva get 14 day free trial something छ त्यो तपाईँको भइसक्यो लगइन भइसक्यो रहेछ के के केसँग लगइन गर्नुभयो जिमेलसँग जिमेलसँग ओके मलाई तपाईँको जिमेल आइडी र पासवर्ड पठाइदिनुहोस् त के अरे म्यासेन्जरमा यो पासवर्ड <laughs> त थाहा भएन सर जिमेलको जिमेलको पासवर्डै थाहा भएन जिमेलको पासवर्ड त त्यो रगी कम्प्युटरमा पनि लगइन भएन हो जिमेलको ल जिमेलको पासपोर्ट के अरे रिसेट गरेर पठाइदिनु अब ठिकै छ यसमा अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब होममा जानुहोस् त तपाईँको होममा होम ऊ माथिपट्टि लोगो भनेर सर्च गर्नुहोस् त लेट सपोज लोगो भनेर सर्च गर्नुहोस् मजाले तपाईँले लोगो बनाउन मिल्छ यहाँबाट लोगो गर्ने सर आउँछ अब तपाईँले ब्ल्याङ्कमा आफ्नै लोगो डिजाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ लेट सपोज अब तपाईँको फ्रीमा भएको अब अहिले फ्री प्रो यो पेटलाई चाहिँ जब प्रोमा गइसके पछाडि हुन्छ तर तपाईँको जिमेल जिमेलको आइडी र पासपोर्ट छ नि के अरे पासपोर्ट रिसेट गरेर मलाई एकचोटि पठाइदिनुहोस् अनि लेटर अन बरु तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त म के अरे यता मल्टिभर्सिटीलाई त्यो पठाइदिन्छु लेट सपोज एउटा कुनै टाइप गर्नुहोस् तपाईँले लेट सपोज ओके मेरो नेट क्लास लो छ ठिकै छ ठिकै छ ओके अब यहाँबाट होइन अब यो अब यहाँ हेर्नु त मजाले यो एडिटहरू टेक्स्टहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गरेर मिल्दो रहेछ अर्को फन्ट लेखेर फन्ट साइज कलर फर्मेट सबै कुरा यो एकदमै त्यो हामीले त्यो एक्सेलमा गरिन्छ नि यो सिकिङ एक्सेलमा गरिरहेको हुन्छ नि डेली बेसिस जस्तो वर्किङ कामहरू गर्दाखेरि अफिसको आधारमा यस्तो यस्तै जस्तै रहेछ तपाईँ अब लेट सपोज फेरि होममा जानुहोस् त माथिको त्यो टपमा एउटा घर जस्तो देखाइरहेको छ होम बटन अब ओके होम बटनमा गएर लेट सपोज अब तपाईँले चाहिँ टिकटक भनेर अब टिकटक भनेर टाइप गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो के अरे त्यो उमा चाहिँ टिकटक भनेर टाइप गर्नुहोस् त मेरो टिकटक इन्स्टलै छैन अब बिस्तारै यो यस्तो दिन्छ try Canva pro free trial हो क्यान्सल गर मैले तपाईँको एक्सेस प्रो गरिदिइसके पछाडि त्यो हुँदैन है तपाईँको गरिसकेपछि अब टिकटक गर्नुहोस् TikTok let suppose a TikTok सम्झे अर्कै भइसक्यो yeah, okay. कुन चाहिँमा गर ओके ल टिकटक भिडियोज गर्नुहोस् त ल मेरो चाहिँ छैन फेरि मोबाइलमा चाहिँ टिकटक मैले डाउनलोड गर्नु एकचोटि एकचोटि गऱ्यो भने टाइम बितेको थाहै हुँदैन नन स्टप चलाएर बसिन्छ अन्त अनस्टल गरेर त्यो चाहिँ ब्याड ह्याबिट त्यो चाहिँ ब्याड ह्याबिट छ है होल डे अब अफिसबाट तिन बजी आइपुग्छ कतिखेर सात आठ बजेको थाहा हुँदैन यस्तो एडिक्ट हुन्छ आफैले डिलिट गरिदियो हामीले चाहिँ यसरी गर्ने यो टिकटक चाहिँ फेरि तपाईँको मार्केटिङ गर्नको चाहिँ एकदमै बेस्ट हो बुझ्नु है नि तपाईँको जुन जुन तपाईँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ नि भिडियो तपाईँ फेसबुकमा पचास साठी पुग्छ भने तपाईँको टिकटकमा पाँच सय सात सय पुग्छ होइन यो मेरो त धेरै कम छ दुई तिनजना मात्रै छ मैले फलो नै गरेको टिकटक चाहिँ यो मार्केटिङको लागि बेस्ट अप्सन हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि टिकटकलाई हेर्नको लागि चाहिँ त्यो एडिक्सन चाहिँ एभोइड गर्नुहोस् म भन्छु है तपाईँलाई <laughs> त्यो एभोइड पर्छ त्यो राम्रो होइन होइन सर र चाहिँ तपाईँले आउने टक्क आफ्नो भिडियो कन्टेन्ट बनाउने टक्क हालिदिइराख्ने यसो चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि टकटक भयो भने फलो गर्ने द्याट्स इट त्यसरी गरेर गर्ने है त हुन्छ मिस सो मलाई मलाई तपाईँले आफ्नो जिमेल त्यो क्यानभामा जुन युज गर्नुभएको छ त्यो आइडी र पासवर्ड मलाई फरवार्ड गरिदिनु प्रो म एक्सेसको लागि तपाईँलाई दिन्छु है त हुन्छ ल आज डाउनलोड हजुर टिकटक डाउनलोड गर्नु ल आजलाई चाहिँ हामी छुटौँ है त ल हुन्छ गुड नाइट सो मलाई डिटेल पठाइदिनु प्रो म तपाईँलाई एक्सेस पठाइदिनेछु है त ओके अब चाहिँ तपाईँको प्रो एक्सेस भए पछाडि दुई चारवटा डि टास्क पनि दिनु पर्यो तपाईँलाई दुई चारवटा डिजाइन स्याम्पल मलाई हजुर डिजाइन स्याम्पल डिजाइन स्याम्पल दुई चारवटा यस्तो डिजाइन गरेर पठाउन जस्तो भए पनि भएन टेस्टको लागि अनि तपाईँले एटलिस्ट ट्राई गर्नुहोस् एभ्री डे समथिङ अब भिडियो बनाउनुहोस् अथवा केही ट्राई गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि अबको हाम्रो क्लास भनेको कहिले हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्कै तपाईँको युट्युबको सिरिज सके पछाडि है त तपाईँको युट्युबको ट्रेनिङ जुन रेकर्डेड ट्रेनिङ छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस् नोट टक्क बनाउनुहोस् त्यस त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ अनि म पर्सनल्ली पनि तपाईँलाई युट्युबको अझ मेन कुराहरू म तपाईँलाई गाइड गर्छु प्लस तपाईँको चाहिँ अब युट्युबमा धेरै अब त्यहाँ त एक दुईवटा मात्र अप्सन दिएको छ युट्युबमा काम गर्ने युट्युबमा काम गर्ने दस बाह्रवटा अप्सनहरू हुन्छ होइन अब के अरे कन्टेन्ट क्रिएट गरेर आफूले कन्टेन्ट नक्रिएट गरेर तपाईँको चाहिँ तपाईँको थुप्रै अप्सनहरू हुन्छ युट्युबमा काम गर्ने है म तपाईँलाई त्यो विषयमा पनि यो से नेक्स्ट त्यो सेसनमा तपाईँलाई सिकाउँछु हुन्छ ओके सो आजलाई हामी छुट्यौँ है त Okay. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good Good night. Good Good night. Good night.